ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ကက်တွေက noise တွေထနေမယ်ပြုတ်တွေထနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် noise ကိုချုံးမှုအောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် effect ပေါက်တွင်းနဲ့ဝင်ပါရှေ့ပေါက်မှာ s soft ဟုတ်ကဲ့တွေ့နေရပါပြီ spire viewer shape ပင်ထဲမှာ soft focus ကိုတွေ့ပါပြီဒီ soft focus လေးကို click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဝါဝါပါပြီပြန်လဲပြင်ဆင်ရန်အတွက်အရန်ဝါဝါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံကပြတ်တတ်ပါတယ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်အတွက်ကျွန်တော် software ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ਨੇ ဝါဝါတာမှန်ပေမဲ့ Photoshop မှာ night web ထည့်တယ်မျက်နှာလေးကြီးချုံးမွေသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတော့ဘာမှမပြုပြင်ပါဘူး software ကိုပဲအနှဲငယ်လေးအ short တင်းလေးပြုလုပ်လိုက်ပါ